žodžiu taip, naktis grįžta programuotojas vyras namo pas žmoną. Žmona, blėt, atidaro duris, tai stovi visas, na, pripėsės po kimėlynę, striukė suplėšyta visas, čia krūvinas, išvoliotas visas, na, plaukai suvelti, krūvini, krumpliai visi, stovi į staktą vos laigosi. Žmona žiūri, blėt, pirmą kartą nesupranta, tai sako, na, ir kaip tau mano naujas kinas